yaxshi ko'rib sevaman bil bilmay ba'zida qalbing ozor beraman xasta bo'lib qolsang gar ani xado bo'laman kasal bo'lmay iltimos sensiz nima qilaman bizga baxtlar yarashadi armon emas o'zga yorlar kulgulari darmon emas boshqa birov sendek bo'lolmas xasta bo'lma jonim siz men xor bo'laman azizim xasta bo'lma jonim ado bo'laman seni hatto o'zgalaru o'zimdan qizg'onib ko'rsam deyman seni har kun yuragim yonib gohida men o'zim rost so'zlardan tonib kasal bo'lma iltimos yig'layman sensiz qoling hasta jonimni ado bo'laman mendan oldin o'lma ishon o'lik bo'laman senga men zor bo'laman sensiz men zor bo'laman sensiz men sensiz ben xor bulamam, azizim xasta bo'lma jonim ado bo'laman mendan oldin o'lma ishon o'lib bulamam. Senge men zor bulamam, sensiz men xor bulamam. season. Mm